ассалаумағалейкем ағасы бардың жағасы бар інісі бардың тінісі бар дейді сені алла тағалам маған кездестіргеніне мен өте қуаныштымын мынау шаршамайтын шаршамайтын министр екен ә, шаршамайды екен анау көрген көрген істейді көтін түрткен істейді деп баяғы назарбаевтың істеген істерінің бәрін бұл қайталап жатыр бәрін қайталап жатыр назарбаев не істеді тоқаев соны қайталап жатыр иә назарбаев кезінде министрлерді айырбастай беретін алып тастай беретін ә, біреуі байды екіншісі байсың деп ойлайды ау деймін иә сонымен бәрін ауыстыра береді одан пайда не одан келіп кетер не анау ә, премьер министр болып отқанның ә, жаңағы еңбек ақысын бар ғой иә иә жүз жүз теңгедей алса екі жүз мыңдай алса ай сайын мен сонда көрер едім оның андай кабинетте отырғанын шіреніп мына депутаттардың айлықтарының бәрі жеті жүз сегіз жүз емес олардың айлықтарының бәрін біз алғандай жаңа жүз елу мың жүз жетпіс мың соған апарып қойса президент ә, вот сонда мына көрер едім мен олардың мынау бағаны көтергенін ал енді мына журналистердің ә, ойларында білмеймін ойларында қандай ой бар мынау намыс дегенді біле ме екен намысшыл дегенді біле ме екен жаңағы микрофонды қолына алып алып халықтың алдына шыққанға мен мына журналистер соған мәз ау деймін иә баяғы шүйін сұрағандай ә, жанармай қымбаттайды екен ә, деп жаңағы бір шүйін сұрағандай айтып жатыр бағана мынау министрлердің бәрінің айлықтарының бәрін екі жүздей қылу керек екі жүз емес жүз мың алатындай қылу керек Егерде мен президент болатын болсам мен бәрін бір шыбықпен айдар едім депутатын да министрін де бәрін түгел мен егер президент болатын болсам мынау сенатор дегенді алып тастаушы едім депутат дегендерді алып тастаушы едім ассамблея қазақстан дегенді вообще алып тастаушы едім партияның бәрін алып тастаушы едім тек қана алаш деген партия болушы еді алаш міне бізді қазақстанды аман алып қалған біздің алаш алаштықтар ей ағайын қазағым оян оян ұйықтай бермей ә, жата бермей мына ұялы телефонға қарай бермей ә, бастарыңды көтеріңдер тарихты оқыңдар ә, қазақстанды қолға алайық мына дамыған елге қараңдар мына арабтарға қараңдар мынау ә, әлем додасы болып кеткен доптан мына қатыр қа, қалқынға қараңдар сонда мына қатырда мына балалар жұмыс істемейді екен ешкім жұмыс істемейді екен міне анау жоғарыда отырған көкелердің жоғарыда отырған президенттердің министрлердің міне халқын ойлағаны соншалықты халқы жұмыс істемейді екен ал енді біздің мына жер астында қандай байлығымыз бар ә, мынау әл фараби бабамның менің таблицасы қандай әл фараби бабамның тастап кеткен математика физика химиясының бәрінің үлгілерінің бәрі жердің астында жатыр міне анау абай атам әкесіне қалай сөйледі кезінде әкесіне қалай сөйледі абай бала абай әкесіне қалай сөйледі ей әке мен сенің байлығыңды не қылам Егерде мына көршілерің кедей кемшік болып атқанда егер де соларға сен мынау байлығыңды бермесең сен мына байлығыңнан не керек қандай пайда міне абай атас әкесіне осылай сөйлеген абай абайды неге оқымайсыңдар абайды неге естімейсіңдер ей мәшһүр жүсіп атам не айтып кеткен мәшһүр жүсіп атам не айтып кеткен ей халқым мені тірі кезімде қырқымды бер жылымды бер деген міне мәшһүр жүсіп атам сені сол сол атамды неге оқымайсыңдар ей қазақтар неге мәшһүр жүсіп атамды оқымайсыңдар а мәшһүр жүсіп атам сөйтіп отырып мәшһүр жүсіп атам солай отырғызып көміңдер деген сендер ана ашаршылық келеді ашаршылық келгенде маған жылдым жылымды бермек тұрмақ сендер маған мені көмілмайсыңдар деген екен міне ал енді мынау қарны тоқ қайғысы жоқ мына министрлерді бар ғой ә бір шыбықпен айдау керек халқым оян қазақ бір шыбықпен айдау керек мына петропавлдың атын қызылжар деп өзгертпей анау орыстарды көрдің ба не деп жатыр әні мына павлодардың атын сарыарқа деп өзгертпей болмайды бізге қазағым ояныңдар қазағым айтыңдар қазағым сендер той тойлай бермеңдер шулаңдар біздің бала біздің балаларымыздың біздің ұрпақтың болашағын ойлаңдар ана тілім қазақ тіл болу керек ана тілім қазақ тіл болу керек менің ана тілім қазақ тіл болу керек өзге тіл болмау керек алла тағалам бізге дәстүрді де берген алла тағалам қазаққа бәрін берген бірақ қазаққа бір жаман қасиет көрелмаушылық деген бар міне көрдің бе біздің қазақ оянбай мынау министр оңбайды көрдің бе бауырым міне не ана тілін білмейтін қазақтар бар не сал дәстүрін білмейтін қазақтар бар міне біздің қазақ қайда кетіп жатырмыз ей қазағым тарихқа көз жүгір көз жүгірсеңші көз жүгірсеңші тарихқа көз жүгірсеңші міне анау якут деген халықты жоқ қылып жіберді орыстар якут деген халықты жоқ қылып жіберді мына анау ингуштарды мына шешендерді міне орыстар уысынан шығармай отыр олар егемендік ала алмай отыр мына татар халқына қарасаш, башқұрт халқына қарасаш егемендігін ала алмай отыр біз егемендікті алғанымызды қайтейін біз бейшара болып жарымай отырмыз оны бізді бишара қылып отқан кім мынау министрлер депутаттар сенаттар солардың айлығының бәрін кесу керек солардың айлығының бәрі мына қарапайым халықтың қарапайым қарапайым халық қандай айлық алады бұлар сондай айлық алу керек мен сонда көрер едім мына министрлердің анау коттедж үйде тұрған зәулім зәулім үйде тұрған анандай машина мінгендерін ал енді сендер қарапайым халыққа не істедіңдер бір машинаның құны не деген сұмдық ә көліктің құны қандай оны кім алады деп ойлайсыңдар сөйтіп мына төрт процент деп ұялмай қызармай мына халқыма міне тағы да тығып жатсыңдар сендер мына көліктеріңді міне айналайын ау біз қазақ машина мінген халық емеспіз біз атқа мінген халықпыз біз жайлауда мал баққан халықпыз міне менің ата бабам сондай болған менің ата бабам сол қой бағып жүріп ақ ә, даңқы жер жарған міне қазір қазақстанда не болып жатыр қазақстанда мына көзімізді бақырайтып қойып айтады мына жемқорлықты жояйық дейді қайдан жоясың егерде мынау президент басқара алмай отырса президент бәрін мына алақанында ұстау керек мына алақанда ұстау керек мына бірлік бар жерде тірлік бар дейді қазағым айтады бірлік бар жерде тірлік бар дейді сол бірлігің болмаса сенің оңбайсың бірлігің болмаса біз оңбаймыз біздің қарапайым халықтың осы зарлағаны зарлаған жылағаны жылаған халқым сендер де дауыс көтеріңдер міне дауыс көтергенде біз біз жаман жаман болсын демейміз мынау бәрі мемлекетке қайтарсын жекеменшік дегеннің көзі құрысын тендер дегеннің көзі құрысын мынау бәрі мемлекетке қарасын мына екі сөзді ұмытып кеттіңдер ме міне жекеменшіктің қолында болған анау топан сулардың бәрін келіп жатқанын ұмытып қалдыңдар ма халқым міне қара соның бәрі қазір мемлекетке қарайтын болса оның мемлекет қарағаннан кейін оның артында тексеру бар оның артында тазалау бар Егерде де қазір мына жекеменшікке мына жердің бәрін сатпаса назарбаев қазір міне халқымның қандай қора қора қойы болушы еді үйір үйір жылқысы болушы еді менің халқымның ана садырбаев інім бола ма жоқ әлде ағам бола ма сол айтады әр қазағым бай болса екен дейді ол қайдан бай болады егер де мынау жекеменшікті жоймаса ал енді жақсы бауырым бауырымның ішіндегі тәуірім қайырлы түн ораза қабыл болсын еліміз аман тыныш болсын ана тіліміз мықты болсын туымыз мықты болсын бірлік бар жерде тірлік бар дейді бірлік болу керек біз намысшыл болуымыз керек ей қазақтың ұл қыздары намысшыл деген сөзді ұмытпаңдар намыс бойда тұру керек ал жақсы қош болыңдар